ールド・オブ・ファイナル・ファンタジー序幕始まりは目覚めからチックタックチックタックチック 目覚めの時間 そうだバイト行かなきゃちょっと遅刻か店長時間にはうるさいからな最近は不景気で客が減ったとか言ってたけど 今日は静かだなおはようっすあれ客が来てるのに誰もいないのいらっしゃいませすみませんちょっとみんな外してるみたいで おっといけね水水はいいわお酒じゃなくてコーヒーを一つお願いあお砂糖たっぷり使うから瓶ごとよろしくねはいコーヒー一つですね砂糖は瓶ごとお持ちしますってコーヒー作ってねえじゃんったく何やってんだよ すみません少しお時間ください <laughs> いいわよ私は急いでないからお待たせしましたありがとう なんだよねお客さんがいるんだぞあ呼び捨て禁止あと名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶことだから声大きいってすみませんなんだよお姉ちゃんいやなんだよじゃなくてあところでその頭頭 かに会った誰かに会ったって今姉ちゃんに会ってるしそこにお客さんもいるだろうあ本当だ本当だって何それあでもちょっといいからこっち来てなんだよおい いないってそりゃほらほらほらねえ店にさっきのお客さん以外誰かいるのいや今日は誰にも会ってねえけどねえこれってなんかおかしいよねさあ本当に何も覚えてないのねえ今なんて あなた誰この町の人じゃないですよねおおい姉ちゃん本当に何も覚えてないのねだからあなたは一体私のことはえな黒と呼んでくれればいいわもしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか ええいないわよねずっと前からだけどここはあなたたち2人だけの初めから終わってる時すら存在しない世界ああ意味不明すぎんだけどただ終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし私もたまに見に来てたんだけどいつもぼーっとしてるだけのあなたが今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたからちょっとびっくりしちゃった あなた何を言ってるんですかまあ目覚めたのなら物語を進めましょうさてとタマはいなのですあいつの間に俺の頭の上にやっぱ気づいてなかったんだあとはお願い私は向こうで道をつなげるわ了解なのですあちょちょっと待ってください いうことで説明は玉が引き受けます何が聞きたいのですって何が聞きたいじゃねえよなんで俺の頭の上に乗ってたのそもそもなんでキツネが喋ってんのそこから説明するのですか、はあ、確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのですってなんで偉そうなんだよ ちょっと落ち着きなよランこれが落ち着けるかよまあまあ中でコーヒーでもどうですあいただきますって中のコーヒーって俺が入れたやつだしてか姉ちゃん純能力高っまあまあ落ち着くですよそうだねランは少し落ち着いた方がいいかもあ砂糖どうしますランは砂糖3つだよね私は1つでいいよじゃなくてじゃあ中でコーヒー入れるですね だから興奮してるのがバカバカしくなってきたミラージュ使い俺たちがはいなのですその生まれ持った奇跡の腕はその証たる印なのですよこの腕奇跡の腕マジで あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージュと呼ばれる幻の存在を刺激してたのですそして七柱と呼ばれる最強のミラージュたちすら刺激したあなたたちは一度は世界の王たる資格すら得たのですはあ世界の王その ミラージュってのを刺激してと聞いているのです誰からもちろんエナクロ様からなのです何はともあれ久しぶりにミラージュを使ってみるのですよどうやってまずはタマのガーデンジェムを進呈するのですなんだこれレンとランはこのガーデンジェムがあれば その中のミラージュを自由に使うことができるのですよじゃあ早速戦闘の開始なのですえ まっていくのです行動によって必要なアクションポイントが違うのでちゃんと考えて使うのですよ なのですやったなわかったですかランとレンはこんな風に多くのミラージュと戦っていたのですマジで俺たちが はいマジなのですとても信じられないでしょうねその様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだしあそっかこの世界と一緒に切り離がされてるからかんもともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかね でもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのですそんなまあとにかくこっちに来てこの光の先にあるこことは違う世界グリモアルそこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界 俺たちが失ったミラージュがそうよもう一度集めてみる気はあるあのそのミラージュというのを集めれば私たちが失った記憶も戻るんですかさあそれはどうかしら記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだし、うん、でもあなたたちが覚えていなくてもあの世界はあなたたちを知っているし 記憶の鍵や記録は必ずあると思うわえっ、ー、とつまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですかそうよそれにミラージュを集めていけばやがてあなたたちは家族にも会うでしょう家族にえそうか俺たちにも母さんや父さんがええそれでどうするどうする グリモアルに旅立つの第1幕「プリメロの世界」グリモワル ここがグリモワルう <laughs> だけど <laughs> ああきっとそれはこの世界の人たちの姿なのですよ こっちで行動しやすいようにというエナクロ様の配慮ですねそんなことまでできるのほんと何者だよまあでもこれだったら手の模様も目立たなくていいね姉ちゃんポジティブ すぐ進めばいいんだよなここは一本道みたいだしねまさかこんなところで迷子にはななるわけないってもあいつもミラージュだなひなチョコボなのです早速あいつのガーデンジェムを手に入れてみるのですよっしゃ 어? なチョコボが入ったねはいなのです次はそのひなチョコボを頭にのせのせしてみるのですこんな感じなのですああウッズヒルで玉がラーンに乗ってたのはそののせのせって状態だったわけねはいなのですこうしてると玉はとても楽なのですえ楽なのか せしているとみんなのヒットポイントが合わさってパワーアップしてるような状態になるのですもうまるで合体メカみたいじゃんその上魔法や技といったアビリティものせのせしてる組み合わせで変化するのですアビとかはよくわかんねえけど合体して出す必殺技みたいなもんだな でも敵の攻撃で崩されてバラバラ状態になってしまうこともあるので気をつけるのですランが言う合体が解除されちゃうってわけねそれは気をつけないとなただバラバラ状態ではパワーアップはなくなるですがそれぞれ個別に行動が可能なので手数が増える分回復 と攻撃にコマンドを分けるとか色々と有利なこともあるのです場合によっては自らバラバラになるのもありなのですよ状況に合わせてうまく使うといいのです ちなみにレーンとランはオービトサイズとポリメロサイズでのせのせできる組み合わせが変わるのです 道なんかなかったしどうすんだこれはいなのですよく見るのですこの壁っぽいやつは腸内ゴーレムなのですもしかしてミラージュなの普通のミラージュとは違うのです世界中のいろんなところにいて欲しいものを渡すまで道を塞いでる困ったやつなのです何を渡せばいいんだ欲しいものがみんな違うのでまずは腸内ゴーレムを調べてみるのです どこにあんのそれさっき捕まえたひなチョコボなら探せるかもしれないのですまずはミラージュボード上でひなチョコボのアビリティを解放するのです チョコボがとことこついてきたあれなんか見つけたぞ見つけたですねならもう一度ちょうだいゴーレムを調べるのです ビリティの習得以外にも姿形が変わるほどの大きな成長もあるのですレベルを上げてどんどん解放してみるといいのですよ冒険も戦闘も楽になっていくこと受け合いな この世界のミラージュの多くはもともとはこの世界の存在じゃないのですなのでレーンやラーンに戦闘不能にされるとここに残ることができなくなって元の世へえあれこういう話前は誰に聞いたんだっけうん思い出せそうで思い出せないな 今度は何だダーククレバスなのです大抵は中にミラージュが生息していてミラージュじゃあこいつも捕まえちまおうぜあなんか強そうじゃね ても強いミラージュが潜んでいることもあるのですあるのですって今さら言われても 方で死んだのえ死んだ俺がまさかそういえばあのダーククレバスの中でえでも生きてんじゃんそれは死が確定する前に今の戦闘をなかったことにしてここに帰ってきたことにしたのよそんなことできるんですかできるわよやってるのはタマだけどはいなのです 時をあんなチャップだけ巻き戻して強制帰還したのですでもタマの命を使ってるので使った後はなるべく休憩が欲しいのです命タマはこれでも複数の命を持ってるのですだからそのうちの一つを三重にして時を戻したのですこれは夢の中でリボンをつけた女の子に特別に教えてもらったのですよ なんかよくわかんねえしなんか怖えけどなんかトまってすげえ <laughs> ああでも今は2人の命を守ることだけに限定されてるのでさっきみたいに戦闘で負けた時だけのことなのですあとあとタマのその命はここでしばらく休めば元に戻るので亡くなる前にここに戻ってきて休憩を希望するのです了解了解全然 OK たっぷり休んでくれ はいなのです何にしてもありがとねタマラーンが人の話聞かないで突っ込んだのが原因だけどあれ誰かいるああそういえば道に迷ったってここに来た子がいたわね 話してみたらちょっと面白い子みたいだけどへえでも外の世界からこっちって簡単には入れないはずだけどよっぽど異界を渡るのに慣れてる子なのに、ね。 言うとノースウォークの方ね どうもこんにちはここ静かでいいところねえっとどなたなのですあ私はチョコラってよふらりとここに迷い込んじゃった迷子の乙女って感じはいもともといろんなところに流れ流されちゃうのよね いらっしゃいいいものあるわよ しっかりとんの当たり前でしょまあまあ私も流れ流されながらいろんなものを集めるからちょこっとよろし 声をかけないなんてそんなひどいタマに育てた覚えはないですよセラフィーになんて育てられてないのです誰はいはい私は可愛い風の妖精セラフィーちゃんです得意なことは噂を集めることとそうですね今は金庫番なんかもできますはい金庫番そうそうそれで出てきたんですよ ガーデンジェムもうあれです結構集まりましたまだそれほどじゃないけどまあまあすぐにいっぱい集まって両手で持てないようになりますよ確かに意外とかさばるしな そんな時はセラフィーちゃんにお任せエナクロ様に作ってもらった金庫ジェムケースに大事に保管しておきますので好きな時にガーデンジェムを交換するといいと思いますあでも好きな時って言ってもこの卵港と違って私はあまりここを離れないのでこことつながりが強い安全な場所でだけ対応しますのでよろしくねおお細かいところはよくわからないけどよろしくねあと これ私の眷属のガーデンジェム私と同じで超可愛いから大事に使ってよおおこいつはこういうやつなのです あとはあなたたちだけでもなんとかなるわねもう行っちゃうのですかええあとはよろしくね了解なのですはいはいナインウッズヒルのマスコット妖精の役割よろしくされましたでもよろしくしてないのどこに行くんですかどこってここではないどこかよいやそれじゃ全然わかんないですけどそれに まだ色々聞きたいことがあるしああ自分で調べなさいもう私に頼っちゃダメよ頼るとか頼らないとかじゃなくてそれにねどの世界にもルールがあるの火が水で消せたり光が闇を照らしたりねいやそれ当たり前のことじゃそうだから私も簡単には破れないくらい強固なものにしてあるのよ何は世界のルールはあ意味わかんないんだけど あなたに頼ると世界のルールを破ることになるんですかそうよそうよっててかさそもそもあんた何者私私は神様よえ けどすごくなんか中途半端というかあんまし何もしてくれてないというかまあエナクロ様はいつもあんな感じよで神様ってマジなの知らないエナクロ様はエナクロ様よねそうですねそうなんだ